Dai, 5 minuti mi alzo. Dai, è mezz'ora che siete chiusi, cosa state facendo? Amore, a pranzo non c'è niente. Come facciamo? Pizza! Niente, il cortile interno non lo becca mai. È già 10 minuti che gira qua sotto. Lo mandiamo? No, quella lì no, l'abbiamo sentita cento volte. Va bene, dai. Oh, I wanna fly Sì, dai, adesso usciamo, mi preparo.